हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो एसक्यूएल व्यू है उसमें हम टोटल कैसे कर सकते हैं बात करें माई एसक्यूएल की तो वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल कैसे किया जाए बात करें हम एसक्यूएल सर्वर की तो वहां पर भी हम देख चुके हैं लेकिन अब डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो एसक्यूएल व्यू है उसमें टोटल कैसे करेंगे तो उसके बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसको यहाँ पर 2007 मैंने लिया है क्योंकि इजिली अवेलेबल है हर जगह इसीलिए मैंने 2007 यहाँ पे लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कोडिंग हुई है ना इसके फलस्वरूप ये जो डेटा है यहाँ पर फेच हुआ है अब यहाँ पर आप चाहे तो इंसर्ट इनटू कमांड का प्रयोग करेंगे एक अलग से क्वेरी बना सकते हैं उससे आप इसमें वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं फिलहाल मेरा इसमें आ, मतलब ये है वीडियो बनाने का कि मैं आपको ये बताऊं कि टोटल कैसे किया जाए तो इसीलिए मैं यहीं से डेटा इनपुट कर लेता हूं ठीक है तो ये डेटा हमने इनपुट करा और यहाँ पर इस तरीके से डेटा अब यहाँ पे देखिए दो डेटा यहाँ पे आ चुके हैं ठीक है अब हमको करना क्या है अब हमको एक क्वेरी बनानी पड़ेगी जिसमें हम टोटल करेंगे जैसे सब्जेक्ट वन टू थ्री इन सब का टोटल आए ठीक है अब ये जो क्वेरी हमने बनाई वो कैसी है वो दिखा देता हूँ ये देखिए ये जो क्वेरी है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है इसमें स्कूल की स्पेलिंग देख लीजिए जो टेबल बनी है स्कूल नाम से उसमें S C double H O L हो गया है तो ये जो टेबल है स्कूल नाम से बनी हुई है हम ये चाहते हैं कि टोटल भी होकर के आए ठीक है लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर टोटल नाम का कोई भी कॉलम अलग से मौजूद नहीं है तो हम चाहते हैं कि साथ साथ टोटल भी होके आए तो क्या करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो क्वेरी बनी इसको क्लोज कर देते हैं ये टेबल भी क्लोज करते हैं ठीक है तो इसको एसक्यूएल में ही आप ओपन कर सकते हैं ठीक है एसक्यूएल में ओपन करेंगे तभी इसका मतलब समझ में आएगा अदरवाइज इसका तो मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब हुआ मैं फिर से वही काम करता हूँ जो अभी मैंने किया यहाँ पर जाकर के इसको क्लोज करता हूँ फिर वापस से एसक्यूएल पे आता हूँ सेलेक्ट क्या क्या सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले रोल नंबर तो ये लिखा रोल अंडरस्कोर नंबर ठीक है और रोल नंबर हो गया फिर क्या देना है कॉमा देना है फिर यहाँ पे देना है name underscore of underscore student S T U D E N T S जैसे लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है थोड़ा भी मिस्टेक होगा चलेगा नहीं क्वेरी में एरर आ जाएगी ठीक है तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आसानी बहुत है यहाँ पे एक्सेस में आपको आसानी हो जाती है बहुत सारी चीजों की ठीक है सब्जेक्ट वन टू थ्री है तो यहाँ लिखा subject one comma subject two comma subject three तो ये सब्जेक्ट वन टू थ्री भी इसमें आएगा ये ध्यान दीजिएगा ठीक है और फिर यहाँ कॉमा लगा करके फिर यहाँ आएंगे तो सब्जेक्ट वन ये लिखा subject one plus subject two plus subject three तो ये भी दे दिया हमने और इसको एक नाम दे देते हैं एज टोटल एज टोटल ठीक है फ्रॉम कहां से इसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम तो टेबल का नाम क्या है S C double H O L school और यहां से टर्मिनेशन दे दीजिए बस ये काम हो गया आपका यहां से रन करवाइएगा यहां पर कुछ मिस्टेक है एक मिनट देखना होगा यहां पे देखिए ये जो सेमी कॉलन है वो मैं हटाना भूल गया चलिए अब हो जाएगा ये यहां से इसको रन करवाइए तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट के साथ आपको टोटल मिल रहा है देख रहे हैं इस तरीके से आप क्वेरी बना सकते हैं ठीक है बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये काफी आ, कारगर साबित हो सकता है आपके लिए जब भी आप बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो ये चीजें आपके लिए काफी मायने रखती हैं तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको आ, आसानी होगी काम करने में तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा thank you for watching this video